van a ganar porque ustedes tienen la razón y tienen el derecho. La empresa minera ha ingresado directamente a la comunidad y ha creado una división social. Ha habido mucha violencia. Tres compañeros y una compañera fueron asesinados. La empresa no llegó o no entró a consultar al pueblo de Santa Cruz Barías. Entró con violencias. Y después, a los tres meses de la resistencia, donde allí me atacaron los trabajadores de la empresa me, apuntaron una pistola aquí y después me dijeron que estoy participando cualquier lado porque yo soy una defensora de derechos humanos. kalau sekarang beras 62.4% de personas de las comunidades en donde se desarrollan eh, proyectos mineros se oponen a la minería metálica. Esto no es fácil. Los poderes fácticos de las corporaciones, los miedos de los gobiernos, los temores de las sociedades están implícitos. Necesitamos trabajar en las capitales de esos países, convencer a los parlamentos de esos países, buscar apoyos de esos países para que ellos cambien de posición. Nuestra idea de fondo es Queremos un derecho internacional desde abajo, no hecho en la oscuridad de los sistemas diplomáticos, sino queremos un derecho internacional construido por los pueblos y para los pueblos. Logramos hacer fuerza común y derrotar el crimen cometido por Chevron, creemos que se abren muchas puertas en el mundo entero. Y esa arquitectura de impunidad corporativa global que existe se vería seriamente afectada. Yo soy un testigo de que los países cambian cuando sus sociedades civiles les impulsan.